Pues el futuro del municipio de Santa Perpetua se tendría que enfocar de cara a la industria, porque bueno, yo creo que este pueblo tiene muchos polígonos en todo su alrededor. En este municipio la industria está bastante avanzada, cuenta que tenemos 12 polígonos industriales. Eh, estamos en una zona eh, que ya mucha industria, la zona de ley de la Riera de Caldas y es eh, muy importante para trabajo trabajo a la gente de la zona y de otras zonas, que vinguin a treballar aquí cada dia eh, amb el tema de la indústria, de la logística, de la innovació, etc etc. Bueno, sectores, aquí uno que predomina mucho es el del transporte, ya que tenemos el CIM Vallès, que es, yo creo que referente en Cataluña de, del tema del transporte. Llavors, quan, per, per nosaltres, quan demanem materials d'Espanya i tal, ens arriben molt d'hora perquè els tenim aquí al costat, al CIM, i és una gran ajuda per nosaltres. També l'Ajuntament està fent una aposta per, pel vehicle elèctric, per això s'ha fet el taller de la Quintana, s'ha reformat, i també el Centre de Formació Ocupacional està, vol ser Santa Perpètua una mica pionera en, en el vehicle elèctric, pot, pot ser una via. Però també pel sector serveis, que cada cop és més, més important, malgrat la crisi, els bars de, i les granges de Santa Perpètua estan plens. I altres temes de serveis, de lleure, també cada cop estan més actius. Per tant, suposo que aquest també és un, un camí pel, pel futur. També orientar-nos a través dels plans d'ocupació doncs, aquí el poble pues, en equipaments i serveis com, com s'està fent perquè la vida del poble també pues, pues, millori. Després jo sé que és un ajuntament que es mou molt, parla molt amb les empreses, fomenta, llavors dius, penso que té que continuar amb aquesta mateixa línia.